awone kwegamba katikkiro ddagala nti webamugoba omanyi waliwo ebintu ebinsesa mu nsi zaafrika omuntu aba mulwadde ne bagaka bamuweereza essaala neweebuuza oba essaala ateekola etyanga eddagala <laughs> ngaaliweaba netumuweereza essaala yes i believe in god ndi god fearing person yes naye era still sitegera lwaki omuntu oba baba bategedde dda ti agenda kufa sitegera kuba mu kifo kyeddagala te bagaba muweereza esaala anyway thats their choice naye nga nze siraba saala wetulanziitinga into medicine it can't naye nga bantu mu kifo kyeddagala basuusa saala anaye tumuweereza esaala mukama katonda amiya <laughs> mukama katonda ayamba yeyamba sooka omuwe eddagala alifune basoka sala omusajja omu yagamba mbu muchina <laughs> no offense muchina <laughs> ti buli muntu mulumu yafuba alabe nga kalumu kamu kavaamu factory oba yatoyo pepo oba yabujiriti oba pini ate yo muafirika tukuŋŋaanya sente ne tuzimba chaci enene oba omuzikiti omunene ate ne tuguyingiramu ne tusaba katonda emirimu <laughs> kansisa nnyo akantu ako nali nalifudde nalifudde enseko yes naye nga katikkiro avaako mumitendera tekijjaawo bulwadde bwa ssaabasajja ate tekijjaawo nabiri byemwalabye emmengo tulina kukola ki kuwumbawumba nanyini mufu yakwata ewawunya tokkirizanga omuntu okukwata ewawunya nga yegwe nanyini mufu gwoyina okukwatira ddala awatonya omuntu osobole omuteeka muntana kwebaite okuyambako nga wetuyambibwako ebitongole ebirala nti tulina omukisa nti buli tribe erina okujja mu buganda lets use the advantage well mulabe nga mutukako ku bukulembeze bweggwanga lino naye as it stands mukyali muyina ebibamalamu bitono nnyo concentration y'eggwanga lyo temunnagituukako olaba mulemeddwa just kingdom yamu aha byeggwanga mugira mubyesonyiwa ituly alone yes waliwo omuwala gwe nalabye mu dubayi nga oba atadde vidiyo ng'agamba alina siriimu n'amesoni ng'amannya g'abanne batandike okgenda nga beekebeza ekintu n'ekyo si kituufu omuwala oyo yakaba nga yabadde alimba naye embeera gye yataddewo kubanne yakamuleetera obuzibu because ne bwogenda ne bakebera siriimu si mulimu gwo okujja obuulira bonnabe weebaka nabo kubanga abantu beyagambye n'okwebaka nabo abasinga bali surprised waliwo eyankubidde ekiro muyisima bekomesoninze mu vidiyo ne mugawo waayo muwala otijja naani nze nze isimanze kamonsi yagambye nze amanya gange yagogedde gonna mulinyayo lyabadde bogas abantu bagenda nonya nnyo erinnya bintu byekisiru kasita tutumuka kati omuwala oyo ayogera kirirayikire nnyo nti alimba era ndaba omuliro gumujjidde kubanga balisita timo tajja kuweera eh, tomala googera linnya balitimo nakuleka omuliro gumujjidde its not your right genda bakebere sirimu bakugamba oli mulwadde otandika eddagala tokisigujayo ate nolaga gaawe simanyi gundi gundi otta bizinesi n'amanya g'abantu tebakugambyeko nti genda weekebero gyotubuulire ekisooka embeera eyo eyinza oba si ntuufu ekirungi dubai erina sisitimu mu byokukebera omuwala oyo kansuubire vidiyo eyo tekuleetere buzibu ne banno naye obweddangira abanga buli muntu teyamuyisiza buki bulungi kansuubire toli just mukukola linnyaku nate noba oyagala linnya terijja lwawo bwoba bwotyo bwolireese kubanga terize mu good faith so mbadde nsaba timobe mukakamu muleme kwetuusaako obulabe mu dubaayi awo bantu bange ensonga mugikwate mpolampola mugiguse newe munayomba enyenyo muyinza okwetuusaako obuki obulabe which is not good mukole ekintu kimu omuwala anyonyole bulungi aleete olupapula lw'eddwaliro obanga ddala ddala lumugamba ekyo inene kase newoluba lumugamba lugamba ye kubanga mubintu bya sirimu and transmitting waliwo kyetuyita kaliya eriomulwadde wa sirimu nga tasiiga nga yafuuka kaliya kaliya yatya ye aba ayina sirimu naye nga sirimu takyamu transferinga from him or her to another person kati sitegeera mulembe guno naye mukozese bulungi emitimbagano osobola okukola ekintu nekikudamagi nga in a very long time lwa intaneti intaneti eyerabira ndowooza mwalabye ekyagudde ku kyali wange semaningini <laughs> semanini yali anoonyamu sente neyefuula kyatali ne bamuteeka ku ddw kati akoze erinnya lye kavidiyo ne kadda semanini yabadde mu apologi naye nga teyita yali anoonya sente active so kola erinnya ku internet oleme kwerabira nti yo teyerabira twakubiriza nnyo abantu abagenda okukola kuno erinnya nga before ngozo emitendera abantu bagitegedde fe twakola ensobi nyingi nyo nyo nyo nyo nyo naye nga tetumanyi nti nansobi mu nsi eno weewale nnyo ebintu ebitayamba ojja kukola ekintu otuuke nga weetaaga omuntu bubi tunuuliranze fe example nali bulaaya simanyi kyampagula nenzira ku musajja nenzivoola buli wentunuulira vidiyo nga mukama wange kati ate nga emirimu ngikolera ddala era kyova olaba nalokoka nnyo siina ngeri gyenyiza kwetonderamu ajamiisi nekiggwa ninasigala nga ndiroyo nansonyiwa ku mutima kubanga okwedamejinga nga tomanyi nga simanyi nti nja kujja e uganda ate oli afuuke mukama wange abantu ab'emitima webugityo mu nsi gyebali nakusonyiyira ddala kale gwajja okukola ku intaneti kati erinya tolikola mu bubi liyinza okukufiiriza emikisa muki mu maaso eyo kola erinnya bulungi tukola linnya kulietinga furakasi kuteeka banno under dures nibaba bakebedde ngaoyina sirimu so wat kitegeeza wemba nebakako naawe kitegeeza nange nasirimu ah, saafuna mukwano saafuna netoteekateekamu mannya gabaki g'abantu ekyolide paralego nebaza abakyala bonna rita kagwa veronica brandi abakyala ab'enjawulo abavaayo okudduukirira abawala ab'e uganda nga bafunye obuzibu mu relationship oba mu life complications naye ekinnuma nti bambi abayambi bano girls and may, may, boys and girls of uganda use them babayiga kibatoni baziyiga kiki kyeŋŋenda okugamba weya nfune ki ne betuulako nemubaleka ne babeera lawuze namala najja neyekabyakabya nemupapa nemusonda nemukola ki naye nga temututekesi sitadde kutunula omuntu gwe tuyamba yetaaga butabika oba yetaaga bizinesi mumala gakolera bantu bizinesi nga takolaga ku bizinesi yonna era bambi atandike akole this is why sente zifa towa muntu yenna nkoko kumi nga talundanga ku nkoko soko muwe enkoko egi akulaga amagi neweyabiika nga zifuuse satu omwongere enkoko tano ichulide paraligo akayimba tukatadde ne brunoke mwebalekaaniriza vidiyo yokiriya wuliriza meseji eri mu luyimba tolaba vidiyo yafe ate nga wowoza nedda kati mutamutya vidiyo ngaate ebya vanessa ebya vanessa we move on first yes ebyo byasigadde abayambi yafunye we have to move on akayimba ko wakalabye did you see the message visuals vidiyo wagirabye buluno kooyimba oyimba naye bannauganda tebamanyi test ya good music naye nga buluno oyimba wazzeemu n'okola kyewakola booni n'afirika empala n'esibuse eri betwabakuba oluyimba bebabadde bapika muki mu vanessa naye tumalirize era tuwangudde waiting for dna ekyuli palaligo wa jukwani wa brunoke abalenzi banyigirizibwa nnyo ku lwabawala okuba nti balina saidi ensi esayidinga mangu n'abawala tebatunula mu kizibu kya mulenzi nze ne kaye twatandise ekibiina ky'abalenzi tukubire ngaomukazi akutawaanya omusaba omwana aganye ayina olugezigezi ng'ate sente gwowaayo tukubire ne kaye twaguddewo ekibiina kirwanirira balenzi oluvannyuma lwetegeera nti human rights bitongole byonna fida byani byonna byobimanyi nti omuwala gwebirina olwanirira omulenzi yenna oli kata omaani abudabi wagenda omukazi yalina omwana takukkiriza mulaba nga gwoteekamu sente awayiriza ne bwokola ekirungi yeeka kubira ikyuli nga we baagala equality ku kintu kyonna ne sente bagalenga equality ku sente tebagala equality naye kubirala era e, ne sente mutekengako equality ku sente nti yakikazi omwana walwala nti tojanjaba mwanawo bwawona nti mpa omwana wange bwaba omulamu wammwe bwalwala waffe mmwe tukoze ekibiina kirwanirira balenzi fida zaafa zonna zirwanirira bawala tewali alwanirira mwana mulezi omuwala neyekola akola ebintu ntu womala bonna nebavaayo kale oswaza oyinza otya okuwa maama abaana bose e eh, mukwano mukwano mukwano mukwano tewali amanyi kantu ako bwe kadduka kufuuka lubuto ogenda okukola withdrow nga kagenze dda so nolwensonga olwokuba twesanga mu tight situation between me and you we should be provide for the situation from both sides lekerawo okujja nwavinga one night stand nange nobula emyezi nolonda mbalenzi bonna boyina notandika ogamba kati olubuto lwaikyoli te noteka nda durace amangu ago boyfriend wo nalinya enyonyi bwagenze bweru bwerwa mulimba we will get justice fekyetumanyi kiri kintu ekyo tusaba dna ebe ngaomwana wa bruno tusabe coti castody mulyoke mulabe omwana oyo wagenda olabika kwagala nnyo bruno we bali kuyimba bulungi yes oyimba bulungi nnyo bruno ke osinga abayimbi bangi ekyo kibaleetera ennugu ku mutima ne basasula propaganda ne bawaga naye nga gwe kyewakola kintu eki wayimba buyimbi luyimba nolaga ensi nti mwawule abayimbi kubaki emirisimisa omutima gwe mwangu nnyo litaka gwe omutima gwabwe mwangu nnyo gwagala oyamba abantu banyi naye tebakimanyi nti abawala bawano bayaye talina kyakola nga ateeza ekintu eki alinebakaka alindaba <laughs> kati ndina ne kansa yabamaze kansa yetukusaasira bulwadde obwo bwazitira mwanyinaze awo tuli bakusaasira nange obuyambi ndeeta awo naye njagadde nnyo abantu abayamba abantu mu uganda mubeere ne due diligence omuntu omuzaayo ku somero nga anaasoma waliwo okgenda ku ssomero waliwo soma twagenda ku ssomero n'abantu bangi batono nnyo abaasoma naawe okimanyi olaba naye nga olumu wagenda bugenzi ku ssomero osomedde ku ichuli nation yandastand naye temukifuula totagetinga muntu gwetomala gaveeri noyavinga sex nomuntu nobula nodda nogamba olubuto simanyi wenali mu ddwaliro nenvaamu omusaayi wali oyagala vaamu mata abakazi abazaala mu ddwaliro bavaamu mata ya oyo nongoyo gwowa sente oyo atakimanyi nti omukazi bwazaala avaamu omusaayi okukirinzinga mu lubuto n'asobola okuba omulamu sinali mu ddwalira nevaamu omusaayi ennaku ssatu wali oyagala vaamu mata mambi hey mukkirize n'abawala bayaaye embeera yakyuka dda bakozesa okufumintiriza kungi since time immemorio banyaffe bonna ne bakitaffe newobagamba bakole dna test tebakkiriza wy tewabadde tekinologi bakoze emizannyo mingi abantu abo bemulaba nammwe byemulowooza byemukola babikolakola dda thats why dna mu maka mangi eyinza ofuuka problemu nga nagamutabuliki ogataddeko yes namugambaatabuliki abasiraamu abasinga baagi tebasakiriza dna esobola omumenyamu amaka oyinza olaba ngaoyina abaana aba ku baana makumi aga abiri wy bamaama katonda yabawa sayansi asobola otegeera nti ye ne bwakola ensobi nga wolaba abawala afiira wa positioning omwana wa wantu awatuufu maama wayinza oba yakuzaala musajja awagala bwambe naye naakukwasa omusajja ayina amaka nga omusajja yamwebakakokko nojja nga otijja maama ani taata wange maama ani taana wange maama ani taata nagamba mukwano ti omusajja awagala obwambe wali ku kkubo ekitaawo oddamu ki ng'olina diguli soba balina sayansi oyo batutadde mu maka mangi tukuliddemu tubaddemu gwe wenyini andaba olina abantu b'okuze ng'omanyi baganda bo naye otegedde kati nti sibaki si baganda bo yes waliwo abantu b'okuze oyita baaba ne nga si baabawo esetting za african family zirina alot not to deal with dna thats why ne bwojogerako kati neeno generation bagisigamu nabo bayaaye aba yakutikkiratikkiramu dda kyavaatya dna naye nga propaganda gwe batambuza abasajja benzi abasajja babi bannange omusajja naye nogeza oteekawo dna test nga kompalusale mu uganda buli bamaama ne maama wo yennyini ayinza okudduka maka so ladies and gentlemen embeera ekyuse mu nsi we base science intelligence on technology you must embrace technology era bwosaba abaana bono nobatwala ku ddiini oba tokoze ensobi just omukazi tomugamba gwe twala baana bo babajjemu obuntu mukamwa weekebere n'abaana oba babo toweetaaga mugamba yes twala omwana wo wali dokita mugjemu amalusu na ogenda osasula dna eh, oveemu obumulumulu olabirire ng'olabirira n'omutima mukkakkamu ekitawanya bulunoka omutima gwe simukakkamu sinti tayagala mwana nedda wabula instincts nze i go with my instincts wemba ngenda okugenda nti instincts zange zisobola okuŋŋaana nesigenda many times people work on instincts kati bulunoke instincts ze tezimuganya kukkiriza fule agamba naye bwemu ah, kyova olaba nti yeetaaga okkirarifayinga suwale nkubuzizaako nnyo fifidi queen omulwanyirizi w'eddembe n'abakyala naye oluusi bamutomeza abawala fifi kati bayaaye tebalinga woolowooza bayaaye amanya tebabala bulungi kimala gwe nojjamu bujjampale naye bulemu yonna ne bagikugjako ne bagiwa omuntu omu aa ah, ah, the blame is equal equal muli bantu bali over 18 it should not be one sided no no kiyina okuba from both sides ate fifi okiteeke mu bantu nti okufuna dna test kintu kirungi henceforth kubanga tekinologi akuze otherwise bantu bangi nnyo abalina obumulumulu kubaana nga bulunokke naye nga yagumirayo naye nga akamulumulu kamusigala mu mutima gumugamba eh, naye olwokuba bakimutiisa bambi n'alabirirayo naye ngaayinza okuba ngaalabirira lubaale <laughs> olubugo nga lubaale mubbe naye nga mbawo ekitiibwa mbeebaza mukola omulimu emiri smith veronica brandi afifidde uh, queen sala bakanansa ah, ayaniridiani eh, patricia sewungu mukola omulimu naye olumu abantu abo babatomeza batandika obateeka mu sekwense bamanyi ekyokukola d weya and wen era kyobaolaba bakulembeza maziga e eh. hey. teyatya kuswala bbulula teyaswala kuswala ki ng'oli muvubuka okulya ekyana ekirijulise kuswaza tewasoma mu ssomero oba muvubuka oli ebyana ayina embalabe ayina ate embalabe ziriwa zogenda omumusaba nawe omuntu yenna asomye olyanga ebyana this is what happens in youthful time oli balaki tomanya oyinza oliira awo prime minister w'omudda yes kati senga nali nayagala joyce baagala senga sirina mpx naye talina kyavaako oyo joyce avaako oyo njala nako twnageza ku joyce kuva mwesi wan apul mpaka nga simanya nsomesa economics mugamba birala anziza birala omu nowanda ali mu palamenti walujanja joyce baagala namugezaako mu buli kasonda yoisikubuzizako mubitiibwana yes kati kitegeere abawala bagezi nnyo ennaku zino buno katalina kyeyaswadde yasanyuka ngaomulenzi yenna ngaabayimbi bonna bonna bonna nyizona etalisiti y'abayimbi bonna ne pulinsipo yennyini sitole gyewawulira pe nga anyumya nga agiteeka kubalala nga agiteeka ku bucamani simanya eyo stole yali ku principo yenyini eyomupaking yomugabana naye penge yali akyusakyusa stole ngaakyusakyusa stole nawairizamu naye ngaentufu penge stole agimanyi eyali mu paking ya gavana yes ne london accusation zavaayo fisa dna tejja mu bubi omanyi fisikati yansiro polisi alowooza osaba dna oba olaga omukazi w'omwenzi fisi era abawala benzi jasigolowooza bo balinga gwe benzi you need clarification today ayebaka nawe ku mukaaga ate n'agenda ku kumi neyebaka n'omulala so kati awo omanya otya weyafunira live sex ku muntu gwe yebaka naye one time one mubirala byonna bye mukonsidalinga mukonsidalinga akantu kano nti omuwala tayagalanga ku bbuluno ate be balina fulingi ya wanudde wanudde wanunaidi wikatyu newembanze mbajja kali senga yali galofrend we nga babeera bonna bagalanye ebbanga isuke naye efuling kwiki buli muntu akimanyi kwiki eizoleeta emitawaana oteka kukondomu nefuuka lingi kakati kwiki wetaaga okukebera kuba oyo omuwala yalina omulenzi amuddukanya obulamu bwe era kyoba olaba mugezi mu submission kyasooka is to eliminate the boyfriend yali yagenda bweru kaka kitwale bwe twali tubeera ku wilson road nga kyali waffe watomera nadduka nojja nogamba number plate ogitegedde nti eri ubk 121 d nga nzizjangabawe eri ubk 121t ekyo kyokka ekyokukyusa t ne d mumusango guwedde ofa okategedde ako kokka okukyusa obukyusa nti ebadde ubk 123d oli najja nagamba ebadde ubk 123t gufudde omusango gukoze eki nga gufudde so we know all these dynamics tubasaba obutalekerawo okuyamba hmm? wangi fifi adn etest yakujjawo dauti fifi olina okuteeka mubawala ne baba nga basobola omuntu alina okuba free nagamba tukebere omwana solonga zimubadde temubeera mwenna andi bruno ke byonna byabadde akola abikola under a dauti ngaera omuwala wakunyonyola ayina dawuti ze but being a gentleman nagamba letme do the needful yes kati katulinde result wabula wezijja fe tubasuubiza ekintu eki omwana oyo wakulabirirwa fule ono high maintenance kubanga era erinnya bruno lyaletedde vanessa over 10 million ne basalizi neki ne sente eza buli wiiki erinnya bruno waliyo abantu bangi nyo abayita mu mbeera eyo nga tebali mu kuyambibwa nga ne bwoyita tivi nti jangu omukazi ali wano kowino simanyi baawe yamuzaalamu era yagaana olabirira omwana tivi nga tezijja kujja ku bbuluno waliwo foosi waliwo amaanyi ag'enjawulo ku bbuluno to put him down naye nga bino byonna byava ku luyimba si maso lwava ku si maaso abantu bangi baliwo ku bizinesi ya mitwalo aga wano mukaleerwe abakyala bakola mu nyama manya mu nyaanya butungulu nsugga bugga kapito mitwalo aga naye ono ye muwala gwe muwa sente ne bajja bagamba naye weraba obusente bwe wamuwa emitwalo kinaana mu etaano waliwo omuntu yali akuwadde mitwalo kinana muetano gwandaba nozonona bwononyi bwoto nasirika can you testify nti gyali bruno did first things first yare making sure omwana mulamu by paying medical bills paying medical bills is stressful during birth of a child abaana abato balwalalwala nnyo newoba toyagala musajja nga mwayawukana bakazi bangi tubawulidde abaasaba ekintu kimu tewange kasita ajjanjaba abaana kuba okulwala kw'abaana kuliwo constantly omuntu yenna ng'alina dawuti ku mwanawo naye n'asooka n'asasula medical bills oyo omusajja abeera exceptional invite fifi the queen aa fifi mu ht watujja tula ampite mu vidi yambuuze ebibuuzo bye nga wemuddamu kuba ye mulwanyirizi w'abakazi mpita nja kujja bulungi ombuuza ebibuuzo nga wenyonyola abantu bafune vere gudu ki abantu bafune gundi kanayo kyani mpita mu kanayo kyani i will come and give you facts that will leave you overwhelmed about women because kyendabye fifi ye ali e, e, e, ali gender based nti naturally mukyala kati ebirala byonna abisooka nebiblind folding nasooka focusinga ku woman awo mutuufu naye tekijjawo fact nti woman gwalwanirira yafuuka muyaayi aba mulembe gwe ya same thing apply to lita kagwa veronica brandi usala bakanansa batandisawo kimu era towa mukazi kitiibwa kati abasajja olwokuba baganya ebikazi nga basaze edda eddiiro nga tubagamba kale aba musajja naye nga attention to detail bagyerabidde ensonga z'abazadde ziveemu yamuwa emitwalo kinana mu etaano ng'amwagalako omukaaga buli wiiki yes countability ate ezabazadde nzivemu nti asiri muzadde oba sirina bazadde you can be two okubanga oli muzadde ate kitegeeza zisiina gyebanzaala abadde ki hmm? yes fife olina omwana we omulenzi ajja kubeera ali 16 ayagala omuwala ali 16 bakime omwanawo nti bagala musiba yomulezi aba mukulu bonna bababera bali 16 naye era bajja victimizinga muwuwo omulenzi tulina otteekawo okulwanirira abaana abalenzi yes waliwo situation nga zikolinga for all parents for mitigation omulenzi ali 16 n'omuwala ali 6 naye era batwala nti omulenzi yayonoonya omuwala naye nkankubuulira amazima abawala ne wetwali mu ssomero mwesiwana ngaokwana omuwala n'okwana omuwala nga yeekoza naye wonna oyo twatuukanga eyo mbya sekisi ngaabawala be batulagirira ng'ate bo babimanyi nnyo notusinga abawala begendereze naye bayaaye mwesiwa nojjukirawo mu kubuuka ebinaabiro ne tugwa eno gibinaabiro eyo ebyana eggombe ogerutuukayo ga omuwala nga ye omuwala yetegese dda gwe notuuka okukuta nopapa nga newoteeka tomanyiwo nakuyamba abawala batuyambye ennyo mwesiwa nfe abawala bonna benagendanga nabo nesesi nga ndowooza bali innocent ntuukayo nga bennyini bannyamba nga babimanyi nnyo ye faabalenzi twessaawo bwessa naye otuukayo ngaomuwala yamanyi ee eh, eh, obadde ki esiwano ozanyatulaba oh, oh, nti vaginity enzibu ey'omuwala naye neyomulenzi nno nzibu boywa <laughs> fastide waba enziringu n'okwetala jalla jalaalo waba okutuuyana mungu entunnunsi zikubira fastide <coughs> fastide y'okumenya eji nzibu nnyo boyi wange onalebomolisi togimanyi jijjukire bulungi eyiyo wetala nga lwebagenda osooka okuwa fast day allahuma sali esiwano ze buli wezijjukire esiwano siyiza nakutegeera ozi tuli musaawo mulamazaani eh, fast day delik pro fast day wabe okutuuyana <laughs> wabe okutuuyana onalebe omwami fast day ojijjukira first day olusooka p7 oba s1 oba olidaw in between ya s1 <coughs> agalenzi agamu gagenda mpaka mu s4 nga tegumenyangayo n'ogu <laughs> nga eh, gwe gwe okumenya mu s1 okuyita mmere ngaobudde bwe p7 ngaobeera kabejja eh, twali bakabejja natumenyerangawo naye mukama oba yansasuzaamu oti jallaje <laughs> wangi yes fastidde gizanyise naye ereeta okuwekeera entuuyo okubeeraku obunkeeka obutategerekeka boyi wange naye womenya ogenda nemukuba okuba ebikondoga eselebulesoni zibeera awo oh, gwe wali selebulesoni awo oh, ngaomenye evagini nadda walina nokakasa nti ya ya ya owangala obulamu bonna eriyo eh, abantu abawangadde nga tafunangayo vagini ngeva asanga gaali ekozeeko <laughs> vagini nga wali okutuuyana nga wali okutuuyanaawo bajiniteka zimbabuzizaako natagitestinganga munaye nkubuzizaako enewe yayade eno hmm? <laughs> bikuluma laira toyogere toyogera bandi sigendeiti naigucaja okakasa laira sokolindeko laira eh. bikuluma bikuluma bino bikinumaze bino bica wali obugambo obutona awo tuyoge tubaga nedda biginuuna kituuzi kiyo kiyankuzi eh, onodda nedda tujja kudde naawe komawo bibigi oba oliawo nga nakyejo takomyewo sayansi ali awantu awo naye buli we mujjukira maama omutwe nenkwata nentunula mu bbanga neŋgamba nga twajja ffenna yakutobadi ffenna weyavu safadi tugeeza wayi wayi ayudying before me netanziramu yagaana nentunula nga nsabye esaala mukama nasifuseka <coughs> eh? eh? seka ande seka mwenna museke namubuuza we came together we have lived together why are you dying before me no answer answer tewali hmm? <laughs> si sande mpozi tuli ku mande i love you so much always timu ichuli we are large tuva wano mpaka kuli continent I feel blessed talking to people. Pulira bulungi nyo nga njogeddeko nammwe nanga mwogeddeko nange Brenda mpako oli otya. Mugisha Dixon, how are you doing? Eh, Mwanga, oli otya Hassan, oli otya Derek Pro, Rigani Wasu, nseko nga zikuta. Anti nkukubidde ddala pikicha mugo wennyini. kati oli awo nga mubaka ekyo likategedde katya enseko zikutta onolebwe omwanyi ogimanyi 10 ogyetekako oba namenya nyingi naa katonda nagawumula anti nga ndi popula akuba obupi ne maama kale munsaliza nemuta supu nemusoloweza mani kingi solosebo nemuddaawo ne ee eh, eh, naye nga nze ndi mukama olo 哎，不要送那个，哎，那也得三月的交完，就给他们过年，就给他们。嗯，嗯，嗯，Why did you die before me？嗯 hmm?，Papa Pate London，出江卡比的木尼亚 Regency Hotel，呃 eh,，Promoter Jobs Link，阿班图们那 book your tickets in time。 tuli mukutambuza movement ya ugandan music mbakubiriza nti palasa alinayo love fest wali mu cricket ove nga mwenda june yes so bideo binowere square tulinayo omupiira gwaba tiktoka ne ba bloggers ku edide nga kombaka constructions twataddewo miliyoni emu omuwanguzi abalala bongereza okwo nga kombaka gyenkulembera twataddewo mirikwesegi omanyi ba tiktok bamanyira abo bamiki bamanyirira ddala kati balowooza nze nzanya kombaka yataddewo mirikwesegi ee eh, gyetusobodde ebirabo ebirala bikyajja adija kigozi yataddewo kayanja yataddewo embuzi kimeeme kayanja ee eh, kombaka yeetaddewo mirikwesi abantu bakyateekawo mpira guno guli wali kabalagala gugenda bako drive guliko abayimbi featuring alen skin alen skin yagenda oyimbawo yes ah kakati awo tuteekeko violeta agenda yimbawo abayimbi bagenda babangi bayoutube batikitoka content creata mwenna mujje mubeewo kuyidide akasaawe kali mabegaawo emabega wa kfc yes bas kati jangu tukulage engoma kapiteni wababuloga yeiculi kapiteni wabatikitoka yemiki kati mujje musale nkukolere miki ebintu n'ekisiikirize kyakwo ategere eiculi yani ngenda mukola ebintu hmm? bino byemulaba mubaddimaliya n'ekisiikirize kya miki nkisaliremu olwo lwagenda otegera nti tewerijjanga ku iculi abo bonna batikitoka lwe bagenda otegera nti iculi mu byomupiira muleke nkusaba okubaayo eprogramu eno yona gyemulaba nayo etekebwamu sente uh, rights for made association madamu ceo naye yaleeta embuzi abantu bagenda kuleeta ebirabo bingi beerawo omujoozi gwo ogwababuloga gujja buli muntu ojja leetayo kasente ngaogufunye naye nga gijja jjo jaze yaffe uganda bloggers tulina okukola zino gundi gavumenti etegere ki kyetuliko ffe tugenda ofuga very soon aba media so all bloggers out there waliyo omupiira ku ethday ne ba tiktok oli tiktok oba oli bloga kati nze simanyi wengwa abantu badabanga mbaiculi ate egwe enamba wanu tiktok ningamulayire eh, nebagaa nti ndi mubabuloga nebagaa ti ku tiktok oli mubi balistatimo omuwala oyo ayogera amazima ayinza oba ayagala kukwononera linnya mbabuuzizaako dola mu dubai dola enga rich dola kubuuzizaako kyali wange eh, oba otuse dubai ovuga emotoka ezakabi waliwo kyali wange bamuyita muzeeyi zana muzeeyi zana ebayina egaali waliwo nomukyali wange bamuyita ba fred naye yanvuga mubi nnyo mu dubai munoonyeko abantu abali mu kinaawa edubai mbabuuzizaako abawangalira ku bania streets abalina obunyuguluvu mpombo restaurant agikubuuzizaako webali kusiibulula banauganda mu dubai mpombo restaurant ajamisi ah, mbajjukiza nti muhampa muvillas mwalabye best youtubers yaza okukola weziri tukyazitunda emitwalo nkaga ejya dola nekwataako osobole okusula mu ampam villas combaka constructions tukola enyumba tukola pavers tukola tiles tukola gips tukola fountain tukola enyumba yonna floor wekwate ku combaka constructions gat uganda blog association embakubiriza nga president okugenda mulikinga epeji z'abantu baffe nasifu tv bukenya media batwala peji ye Ah, jose de bloga tubonge netiwaka lita kagwa n'abenjawulo nina special message gyengenda oweereza lita kagwa oluvanyuma lwokuba nti enkya ye birthdayo obubaka obwongenda butuusa ku liri very very soon yes ah, kyekirala kristo panda nkubuuzizaako weebali kunyumirwa bulamu mm. Eh, twafiiriddwa munamawulire kweni tv kitalo nnyo obulamu bwensi we buti oyova gyetuva gyetudda tigyetuva byonna tubireka bwe tufa byonna tubireka ten outa ten eh, odonalebomolis agamba ekyuli ate ten outa ten watuttewaawo stuart n'agamba ekyuli stuart kalefa nagamba ituli straight manyi omuyimbi bamuyita pretty sophie ali ku ssomero omuwandiisi tugenda musanga mu bad character essaawa yonna tubafulumiza oluyimba lwa pretty sophie olwetabu okuva mu bad character eya aganaga ate nga mukuwandika aganaga yekoledde okusukkuluma ku balala kubanga akola hiti zokka n'abalala nja batuukako as for pretty sophie now tukyaliku bad character Eh, nuwamanya agambye ten outa ten aba agambye ten outa ten abantu bagambye ikiri ten outa ten yes labika sente osobole okufuna sente ntwala okusasirako mp wange wa kampala onalebo shamimu malende nkusabire esaala nyingi osobole owona nina abantu bo abaŋŋamba mbaleete gy'oli mutima gukyankuba mukko bukubi mubeerawa nzijeddi mbaleete sande oba sande eri mbayina bakampala bagala mbaleete naye simanyi kyebabala naye woba nga oli empi wange ate ngaobadde mulwadde nja kujja nze isima ndi so human nja kujja kubanga nange ngaomuntu kyami mumale ndi onsanyusa oli muwala muto okoze ebintu bingi nnyo ebyalema abantu n'abaamaani wadde nga tetukkanya mbyabufuzi nayo nsanyusa mu byonna olina akasajja walonda akasajja kalina ekifuba sebo kabeera walinga ekifuba kyonna kali kati tekakuganya kusembera kutaana <coughs> omuvubuka oyo oba kati yakwana atya onalebo eh? omuka wekaza mwana kalina engeri gyekayingi era n'omuvubuka alabika bulungi shamim malende ne bawe they are such a good fresh couple e era okulwala kukoze bubi shamimu babadde ze banyumira babusuuti nga bwa blue kasajja nga nako kali wali kanyumye kanyuma ko kanyuma ee eh, teno tateni kasuku asamba namba kisebo kasuku talimbabuloga mm. njakukuba ejjinja yonna wenakusanga dijedocom aa ejinja lindeke mwana ndya naye andabira ku mudubala amugamba nkubire ku simu bambi mudubala webale wanika mukono munsi eno togwanga mu maanyi webale wanika mukono ate sigala ngaokyawanika omuki omukono humwayu tawumula osasira kamera mani amutambulirako naye nga mudubas lajapon ya self creati akayimba kabuluno ke kanonyeko ka downloading ka playing kakuyingire katale and kind of thick coming soon palasonga mwenda june agenda kuba mu cricket avel atenga abayimbi abakabi tulinawo kapiripiti tulinawo kapiripiti omubaya netubawo ne kapeke yanga fresh talent tulinawo abaana abakabi ennyo kati abakuba omuziki we tulinawo elijah kitaka from swang zavenue tuyinawo violeta youngest and baddest tapest right now violeta yes violeta amaanyi mwongeremu amaanyi abalala sibalaba ndaba aroma music e, ne kapink nkalaba regardless aroma music okayimbako kabi nnyo guluned lekerawe fujjo oli muyimbi wange nnyo nnyo nkwagala nnyo saagala muntu akutaataganye yumeiruzi direction become following amateeka eh, si kirungi oveeko kubanga kyangu nnyo omuntu okujja ku layini so nkwagala nyo grunad official i want you to be the star you want to be but you don't need to lose your head tuvuddewaawo mm, played bruno case song ze nteekako edoboozi naawe vambi ekisiru liri lweruyimba bruno be bantu abayimba temunatuka kwagala good music kyobula temumanyi nti bruno bebakola ki bebayimba hmm, hmm. yes until we meet again tujalabagana yes kangende nsiiga erangi abampa ku mirimu mbaagala nnyo abakyala b'enjawulo mwebala emirimu gye mukola yes mukama katonda abankwatireko gavana s official nkwagala nnyo penge penge lucifer nation mi general sense nawe nkwagala nnyo mwenna abali mubulaaya n'emirimu gye mugenda nagyo mu maaso abavuga olukuba nyingi muvuge temukuba bantu bitaba yea ampala ejjudde amazzi katulabe ekisaka kyanaakolawo tiriwe mitegeene essaawa weziikyule